Ալգեմայնե Ռեդևենդունգեն Ընդհանուր խոսակցական ֆրազներ Guten Tag Բարի օր Guten Morgen Բարի առավոտ Guten Abend Բարի երեկո Խուսկոտ։ Բարև ձեզ։ Օգտագործվում է Ավստրիայում։ Հալո։ Ողջույն։ Գրուստիշ։ Ողջույններս քեզ։ Herzlich willkommen։ Բարի գալուստ։ Freut mich sehr, Sie zu sehen։ Շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել։ Ավֆիդեզեն, ցտեսություն։ Bis bald։ Bis dann։ Կտեսնվենք շուտով։ Bis später։ Կտեսնվենք ավելի ուշ։ Bis morgen։ Մինչ վաղը։ Bis heute Abend։ Մինչ այսօր երեկո։ Bis Montag։ Մինչ երկուշաբթի։ Alles Gute։ Ամենայն բարիք։ Գու թեղայզը, բարի ճանապար, չյուս, ց, գու թնախտ, բարի գիշեր, Danke. Dankeschön. Danke sehr. Շնորհակալություն։ Vielen Dank. Շատ շնորհակալություն։ Ich danke Ihnen für alles. Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Ich bin Ihnen sehr dankbar. Երախտապարտ եմ ձեզ։ Sie sind sehr nett. Դուք շատ սիրալիր եք։ Հերթրի խնդանք։ Սրտանց շնորհակալ եմ։ Bitte. Bitte schön. Bitte sehr. Խնդրեմ։ Nicht zu danken. Ինչի համար։ Keine Ursache. Charge. Վերցայունք, Էնշուրդիգունք, ներեցեք, Էնշուրդիգն զիբիթ է, ներեցեք խնդրում եմ, Էնշուրդիգն զիմայնը վշպետունք, ներեցեք ուշացման համար, Էնշուրդիգն զիմայնը վելը, ներեցեք սխալիս համար, Զայն զին նիշտ բյուզե ավմիշ, մի պարկացեք ինձ վրա։ Քիքս։ Ոչինչ, բան չկա։ Քայն է ու զախը։ Չարժե, պատճառ չկա։ Իսկ խաթուլիղը ինն ծում վայաթակ։ Ես շնորհավորում եմ ձեր տոնը։ Ich wünsche Ihnen viel Erfolg։ Ցանկանում եմ ձեզ մեծ հաջողություններ։ Ich wünsche Ihnen alles Gute։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Ich wünsche Ihnen viel Glück։ Երջանկություն եմ մաղթում ձեզ։ Herzliche Glückwunsch zum Geburtstag։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան օրը։ Frohes Fest oder Achtung! Glückliches, gesundes neue Jahr. Երջանկություն եւ առողջություն նոր տարում։ Viel Spaß. Զվարճացեք։ Frohe Weihnachten. Ուրախ Սուրբ Ծնունդ։ Frohe Ostern. Ուրախ Սատիկ։ Schade. Ափսոս։ Sehr schade. Շատ ափսոս։ Es tut mir leid. Ցավում եմ։ Es tut mir wirklich leid. Ես իրոք ցավում եմ։ Das ist ja schrecklich. Das սարսափելի է։ Sie haben Pitch gehabt. Ձեր բախտը չի բերել։ Meine Beileid. Ցավակցում եմ։ Erlauben Sie mir, Ihnen mein, mein Beileid auszusprechen. Erlauben Sie mir, Ihnen meine Beileid auszusprechen։ Թույլ տվեք ինձ ցավակցությունս հայտնել։ Ich habe eine Bitte an Sie. Jetzt Trank und nimmt es. Ich möchte Sie um etwas bitten. Jetzt zusammen mit Bachen es. Darf ich Sie bitten? Garogen Chentrelt es. Darf ich Sie fragen? Garogen mit Banhartnelt es. Helfen Sie mir bitte. Helfen Sie mir bitte. Օգնեք ինձ խնդրում եմ։ Sagen Sie mir bitte. Ասացեք խնդրեմ։ Zeigen Sie mir bitte den Weg zum Hotel. Խնդրում եմ ցույց տվեք հյուրանոցի ճանապարհը։ Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Ինչպես կարող եմ հասնել գլխավոր կայարան? Darf ich Sie bitte einladen? կարող եմ ձեզ հրավիրել Natürlich, իհարկե։ Unbedingt, անպայման։ Stimmt, այդպես էլ կա։ Einverstanden, համաձայն եմ։ Selbstverständlich, հասկանալի է։ Gern, հաճույքով։ Ganz recht, շատ ճիշտ է։ Genau, հենց այդպես, հենց։ Նայն, ոչ։ Դա շտիմտ նիշտ։ Դա այդպես չէ։ Auf keinen Fall։ Ոչ մի դեպքում։ Falsch։ Սխալ։ Sie haben Unrecht։ Դուք իրավացի չեք։ Das ist unmöglich։ Դա հնարավոր չէ։ Daran glaube ich nicht։ Ես դրան չեմ հավատում։ Ich bin nicht sicher։ Ես համոզված չեմ։ Das kommt nicht in Frage։ Դրա մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչքան նիշտ։ Ես չեմ կարող։ Ich bin beschäftigt։ Ես զբաղված եմ։ Ich habe keine Zeit։ Ես ժամանակ չունեմ։ Ich fühle mich schlecht։ Ես վատ եմ զգում։ Ich habe zu tun։ Ես գործեր ունեմ։ Fragen Sie noch jemand։ Հարցրեք մեկ ուրիշին։ Lassen Sie mich in Ruhe։ Ինձ հանգիստ թողեք։ Stören Sie mich nicht։ Ինձ մի անհանգստացրեք։ Machen wir uns bekannt? Եկեք ծանոթանանք։ Darf ich mich vorstellen? Թույլ տվեք ներկայանալ։ Ich heiße Amalia Asse։ Իմ անունն է Amalia Asse։ Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Ինչ է ձեր անունը։ Mein Vorname ist Amalia։ Իմ անունն է Amalia։ Mein Familienname ist Asse։ Իմ ազգանունն է Ասե։ Մայն գեբուխց նամ է Իս Սահակյան։ Իմ օրիորդական ազգանունն է Սահակյան։ Wie heißt Ihre Kollegin? Ինչ է ձեր գործընկերոջ անունը։ Mein Kollege heißt Herr Kramer. Իմ կոլեգայի անունն է Պարոն Կրամեր։ Wie heißt Ihre Kollegin? Ինչ է ձեր գործընկերուհու անունը։ Mein Kollegin heißt Frau Müller։ Իմ գործընկերուհու անունն է Տիկին Մյուլեր։ Das ist Fräulein Schulz. Սա օրիորդ Շուլցն է։ Sehr erfreut. Շատ հաճելի է։ Ich bin glücklich, Sie kennen zu lernen. Երջանիկ եմ, որ ծանոթացա ձեր հետ։ Sind Sie verheiratet? Դուք ամուսնացած եք։ Ja, ich bin verheiratet. Այո, ես ամուսնացած եմ։ Ich bin ledig, ես ամուրի եմ։ Ich bin geschieden, ես բաժանված եմ։ Haben Sie Kinder? Երեխաներ ունեք? Ich habe keine Kinder. Ես երեխաներ չունեմ։ Ich habe einen Sohn. Ես մի որդի ունեմ։ Ich habe eine Tochter. Ես մի դուստր ունեմ։ Haben Sie Geschwister? Դուք քույր կամ եղբայր ունե՞ք։ Ich habe keine Geschwister. Ես քույր ու եղբայր չունեմ։ Ich habe einen Bruder. Ես մի եղբայր ունեմ։ Ich habe eine Schwester. Ես մի քույր ունեմ։ Haben Sie Eltern? Դուք ծնողներ ունեք? Ja, ich habe Vater und Mutter. Այո, ես ունեմ հայր եւ մայր։ Nein, ich habe keine Eltern. Ոչ, ես ծնողներ չունեմ։ Sie sind gestorben. Նրանք մահացած են։ Sie sind nicht mehr am Leben. Նրանք կենթանի չեն։ Haben-Sie-sonst die Verwandte? Դուք ունեք այլ հարազատներ։ Ich habe Großeltern. Ես ունեմ տատ ու պապ։ Ich habe auch einen Onkel und eine Tante։ Ես ունեմ նաև մի հոր եղբայր եւ մի մորաքույր։ Onkel, հոր եղբայր կամ քերի։ Tante, մորաքույր կամ հորաքույր։ Իշաբենող քայնե ենքել։ Ես դեռ թոռ չունեմ։ Վիալսինզի քանի տարեկան եք։ Ինչպին տղայուն տղայսիկ յաղը ալ։ Ես 33 տարեկան եմ։ Վան զինզի գեբողն երբ եք դուք ծնվել։ Ինչպին ամ 14 սեպտեմբեր Նույնցեն հունդատվյուն ֆունդ աղցիկ գեբողն։ Ես ծնվել եմ 1985 թվի սեպտեմբերի 14-ին։ Wann hat Ihre Frau Geburtstag? Երբ է ձեր կնոջ ծննդյան օրը? Ihre Geburtstag ist Am 19-ն ավգուստ։ Նրա ծննդյան օրը օգոստոսի 19-ին է։ Ihre Frau sieht jung aus։ Ձեր կինը ջահել է երևում։ Ist ihre Mann älter als ihre Bruder? Ձեր ամուսինն է ավելի տարիքով, թե ձեր եղբայրը։ Sie sind im gleichen Alter. Նրանք հասակակիցներ են։ Meine Schwester ist 3 Jahre jünger als ich. Քույրս 3 տարի փոքր է ինձանից։ Meine Kinder sind Zwillinge. Իմ երեխաները երկվորյակ են։ Մայնե էլ թենզին, էլ թղելոյթ է։ Իմ ծնողները ծեր մարդիկ են։ Զիշտեն իմ ղենտն ալթը։ Նրանք թոշակառուի տարիքի են։ Նրանք թոշակի անցնելու տարիքի են։ Իղզոնից շուն քրոս։ Ձեր տղան արդեն մեծ է։ Էրիշչոն էղվաքսն։ Նա չափահաս է։ Եղ Unsere Tochter ist noch klein. Մեր աղջիկը դեռ փոքր է։ Sie ist noch ganz jung. Erst 19 Jahre alt. Նա դեռ շատ երիտասարդ է, ընդամենը 19 տարեկան։ Meine Cousine ist erst ein Jahr alt. Իմ զարմուհին ընդամենը 1 տարեկան է։ Ո՞վ ոնընձի։ Որտեղ եք դուք ապրում։ Ich wohne in Berlin. Gartenstraße 12։ Ես ապրում եմ Բերլինում։ Gartenstraße 12։ Wohnen Sie bei Ihren Eltern? Դուք ձեր ծնողների մոտ եք ապրում։ Nein, wir wohnen getrennt։ Ոչ, մենք ապրում ենք առանձին։ Wir haben eine Wohnung im Zentrum der Stadt. Մենք բնակարան ունենք քաղաքի կենտրոնում։ Wie viel Zimmer haben Sie? Քանի սենյակ ունեք դուք։ Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit allem Komfort։ Մենք ունենք երկու սենյականոց բնակարան, բոլոր հարմարություններով։ Wir haben auch Küche, Bad, Toilette und Korridor։ Մենք ունենք նաև խոհանոց, լոգարան, զուգարան եւ միջանցք։ Haben Sie auch einen Balkon? Դուք նաև պատշգամբ ունեք։ Nein, leider haben wir keinen Balkon. Ոչ, ցավոք մենք պատշգամբ չունենք։ Wie viel Stockwerke hat Ihr Haus? Քանի հարկանի է ձեր տունը? Es hat zwei Stockwerke. Das Erdgeschoss und den ersten Stock. Երկու հարկանի Ներքնահարկ և առաջին հարկ։ Շարունակելի